bantwana bami izolo mos benibabonela abantwana bebeyodlala esantini sizawusebenzisa iibhloko zethu ke ngoku sisebenzisa le table yethu abantwana bebeyodlala esantini aba bokuqala bebeyangaphi bebebayi-four very good usiphile bebebayi-four kufuneka sisebenzise iibhloko zethu ezingaphi ke ngoku very good eziyi-four naziya iibhloko zam eziyi-four simbhale ufo ngokwenani nanguya kwaphinda kweza abantwana bangaphi abayi-three very good iibhloko zethu funeke zibe ngaphi funeka iibhloko zethu zibe yi-three good naziya iibhloko zethu sizifake phi kwitable yethu ngoku ke ezaa bhloko zethu ziyi-four neziyi-three masizisusa phaya sizisa kula table yethu phezulu yho zingaphi zizonke ngoku well done iibhloko zethu zingaphi nanku seven ubhalwa ngolaa hlobo ziyi-seven ithini nale nto miss ithi ngoku le nto four tshini he plus three dibanisa three zenza 11 udibanisa uthetha into yamazi udibanisa uthetha uba siyazidibanisa sizidibanisile phaya uzenza uthetha uba zizonke zingaphi ziyi-7 well done